Saluton, cae bonvenon al nia dimancia Zamenhof medito. Esa suffice mal frue, mi pardon petas, sed hodiau mi fin translocigis eh, ecte unu al alia quartalo en Amsterdamo, cae mi esas iom laza, do mi volas legi cae mediti cun vi sur cae eh, cae vorto de Zamenhof, pri neform el nefermita lettera al signor de Beaufort en 1906 risponde al uh, uh, a crit alla critico e pri humanismo se la punto estas che ne vere temas pri humanismo sed pri esperantismo citiu punto estas vere la temas pri la fina i vortoi de la letero ie pagio 330 hoc la letero estis eh, subscribita de iu doctor Alexandro Naumann secretario de la nua gruppo homarana sed ver dire estis scribita verkita de Zamenhof mem la letero mem do se oni riprocios al vi che inter la esperantisto e trovigias personoi chiu in sole volas crei ponton inter la gentoi sed estas ec tier arrogantai che ili revas che tiu ci ponto iom post iom post multa iar centoi al conducos ebri al unuigio della homaro tiam respondo tranquille ciu esperantisto havas la raiton havi private ideoin cae idealoin quia in li volas kai por la frenesa au crima idealo de uno esperantisto la alia ne respondas Tiel same kiel exemple oni ne povas kulpigi la fervoia in ingegnero se trovigas persono e volas usi la fervoion por ia et celoi intercitile utopiai to mi volas inviti vin cun mediti pri la concepto de collectiva respondezzo. Char che foie oni consideras pritractas la esperantistaron sam kiel gi estus popolo. To, kiel italo, se italoi faras crimoin, internazie mi sentas min de vikita respondi pri la respondezo de mia i Sed lantano se tio ne devas okazi kiam oni parolas pri esperantisto do esperantisto en estas popolo tio estas la punto mi pensas char ni ne havas la collectiva in respondetson pri la uso de la lingvo de la aliai ca la celoi kivin la aliai havas. Ni ofte diras che eh, la ke esperanto estas eh, pazza lingvo ca e pazziga lingvo. Bone, por multa esperantisto et io gio tio vera set eh, estas kelka ideoi dise tra la mondo en la pacientezo a parte qui in est stil pacemai, por usi speranto por uh, ne pacema e caido, i kaido chu sperantisto pri ili effettive ne do mi pensas che ni devas stressing ardai chi ni parola spri esperanto che il fenomeno aparte alla extera mondo, cae substreci la facton che ne existas diversae ideae cae ideoi cae idealoi inter la esperantistoi, cae ne ciui havas la saman peson cae valoron, char calcae ili estas sequatae de multae, aliai esas sequatae de prescaunenio. eniu. Do. Nien cio. Nien cio kai mi speras ke mi paroli sufice bone char mi sta svege lazza hodiau kai ke la medito mem sta sufice interessa mi danka svi pro latento mi bon desira salvi felicem an vespero almeno por mi char en mia horzono sta temas pri vespero nun kai gis mm, morgau kai kiel ciam antawen sen fine